E aí, Aninha? Fala! Me ligou por quê, nega? Ai, tá um tédio tão grande aqui em casa. Aí eu pensei assim, pra quem que eu ainda não liguei? Pro Saulinho CDD, seu maluco! Oh, maneiro saber que eu sou sua última opção. Obrigado. Que isso? Que barulho é esse? Gente, já é ano novo? O que, que, é isso? Perdi a noção do tempo total com essa quarentena. Eu tô completamente maluca. Tá tendo uma operação aqui, Aninha. Operação? Você tá no hospital? Ainda não. Não, peraí. Porque já tem dois meses que eu não opero nada. Aí agora eu marquei um preenchimento labial pra fazer e aí a clínica resolveu fechar. Você tem noção? Então quer dizer o quê? Que eu tenho que ficar com a boca murcha, que eu tenho que ficar com a boca de velho. Eu prefiro morrer, Saulo. Não quero. Não fale em morte, mulher. Não fale em morte, menina. Não, e pra completar, pra piorar a minha vida, eu já vi todas as séries do Netflix. Eu só quero viver. Ai. Gente, eu só quero viver, gente, eu só quero viver, meu Deus. Já tava tudo certo pra eu ir pro surubão de Noronha. Aí me vem esse vírus escroto pra me dar uma rasteira e acabar com a minha alegria. Aninha, eu vou ter que desligar porque tá rolando um tiroteio brabo aqui. Meu Deus, Saulo, por que, que você não liga pra polícia? Porque ela já tá aqui. Ai, ai, então graças a Deus, vai dar tudo certo. Você quer que eu ligue pra alguém? Se você puder, liga pro Chuck Norris, não sei. É seu pai? Não, ah, me dá o telefone. Me dá o telefone que eu ligo. Não tem problema. Saulo? Saulo? Saulinho, eu eu tô te mandando esse áudio porque assim, eu fiquei muito chateada de você ter desligado da minha cara do nada, assim, sem eu ter feito nada com você, entendeu? E você sabe como é que tá sendo difícil pra mim essa quarentena, que eu tô super carente. E aí você ainda me faz uma dessas. Sinta-se desconvidado pro churrasco que eu vou dar aqui em casa depois que isso tudo acabar, tá bom? Porque pra mim, Saulo, você morreu.